hello and welcome friends negative stock के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन आज की ये वीडियो एक्सेप्शन रिपोर्ट को लेकर के है एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होता है क्यों ये दिया होता है टेली प्राइम में आज इसी की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करता हूं यहां से बाउचर पे चलता हूं ठीक है और एक एंट्री हम बनाएंगे लाइक सेल्स बाउचर में ही बना लेते हैं यहां पर देख सकते हैं अलग अलग क्रेडिटर पार्टीज हैं और एक डेटर पार्टी हमारे पास है सूरज जी तो इसी को यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में डाल देता हूँ एंटरप्रेस करता हूँ यहां पर आ जाऊंगा ठीक है एंटरप्रेस करेंगे एंटरप्रेस करेंगे और यहां पर आ जाएंगे अब यहाँ सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा तो ये सेल्स अकाउंट का लेजर लगा दिया अब यहाँ पर क्या करना है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइक आशीर्वाद आटा ठीक है तो देख सकते हैं minus 110 kilo 110 kilo already minus में है ठीक है तो इसको नहीं लेते हैं अब फिर नीचे आते हैं अगर हम यहाँ पे सेवलॉन जो सोप आता है ये ले लेते हैं तो ये अभी ठीक है इसी को ले लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे लाइक हम यहाँ पे 200 क्वांटिटी डालेंगे अवेलेबल कम है लेकिन हम 200 क्वांटिटी डालेंगे तो ये बता रहा है कि 133 आइटम आपका माइनस में जा रहा है ठीक है तो अभी ये एंट्री हम पास कर देंगे ऐसे ही एक साबुन आपका चालीस रुपए का पड़ रहा है और इस तरह से हमने ये एंट्री पास कर दी लेकिन एक्चुअल में ये एंट्री गलत एंट्री हुई ठीक है अब इसकी जानकारी हमको प्राप्त करनी है इसी तरह से कुछ और भी ले लेते हैं लाइक क्रेडिटर डेटर पार्टी यही रहेगी एंटरप्राइज करता हूं और भी कोई डेटर पार्टी हो तो आप उस वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हैं और इसको लेकर के फिर यहाँ सेल्स अकाउंट कर देंगे और अब कोई और स्टॉक आइटम ले लेते हैं लाइक यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन की सात बुक अवेलेबल है ठीक है और सात बुक की जगह हम क्या करते हैं सात बुक की जगह यहाँ पे हम दस बुक बेच देते हैं तो यहाँ पे देखिए तीन बुक माइनस में आ रहा है और इसकी कीमत जो भी आप लगाइए तो यहाँ पे आठ सौ अस्सी रुपए कर देता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ और इसे भी मैं करा लेता हूँ एक्सेप्ट ठीक है इसी तरह से एक दो एंट्री और पास करते हैं सेल्स वाउचर में ही तो यहाँ पर फिर आता हूँ अलग एक डेटर पार्टी बनाते हैं मैं यहाँ पे बनाता हूँ लक्ष्मी डी कर देता हूँ यानी डेटर एंटर प्रेस करता हूँ ये जाएगा सन्ड्री डेटर में तो यहां से सन्ड्री डेटर आपको चूज कर लेना है यहां पे ठीक है एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए ये एक्सेप्ट हो गया कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए यहां पर कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए और अब यहां सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा अब यहां पर क्या करता हूं कुछ और स्टॉक आइटम लेते हैं लाइक बाम हो चुका है डेटॉल ले लेते हैं डेटॉल का साबुन तो इसे भी हम बेच देते हैं और यहां पर क्वांटिटी कितनी है जो भी क्वांटिटी है हम 200 आइटम बेच देते हैं मान लीजिए तो यहाँ पे जैसे ही 200 आइटम बेचने जाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है माइनस एक आइटम यानी कि 144 स्टॉक नेगेटिव में जा रहा है एंटरप्रेस करते हैं फिर भी बेच देते हैं कोई दिक्कत नहीं है पैंतालीस रुपए का एक साबुन है एंटरप्रेस करके और इसे करा लेते हैं एक्सेप्ट ठीक है तो ये करा लिया एक्सेप्ट हमने अब बाहर आ जाता हूं बाहर आने के बाद अब मान लीजिए कि आपको ये पता करना है कि आपका कौन कौन सा आइटम नेगेटिव में है तो कैसे पता चलेगा अभी आपको ये चीज नहीं पता चलेगी इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टॉक समरी में तो ये देख सकते हैं स्टॉक समरी एस प्रेस कर दीजिए आ जाएंगे स्टॉक समरी में अब देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं जो जो चीजें माइनस में है वो यहाँ पे माइनस लग के आया हुआ है माइनस नब्बे पीस ठीक है माइनस तीन पीस लेकिन यहाँ पर जो प्लस में है वो भी स्टॉक आइटम हमें शो हो रहा है लाइक यहाँ पे देख सकते हैं क्रोसिन है या फिर हेडफोन वगैरह है तो ये प्लस में है इसमें कोई माइनस में नहीं है तो इसमें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी जब स्टॉक आइटम की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी ठीक है तो अब यहां से बाहर आ जाता हूं और उसी की बात कर लेते हैं जो कल हम बात कर रहे थे एक्सेप्शन रिपोर्ट की तो एक्सेप्शन रिपोर्ट क्यों यूज होता है आइए मैं दिखाता हूं आज हम एक ही टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसमें बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सिर्फ आज हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो यहां पे डिस्प्ले पे आ जाते हैं और यहां से नीचे आपको दिखाई पड़ेगा एक्सेप्शन रिपोर्ट तो ये देख लीजिए यही है वो एक्सेप्शन रिपोर्ट यहां से आप क्या-क्या देख सकते हैं लेजर विदाउट ईमेल आईडी ठीक है option optional voucher cancelled voucher post dated voucher इसके भी बारे में आगे चल करके बात करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव लेजर्स है तो नेगेटिव लेजर्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाता हूँ फिलहाल अभी आते हैं नेगेटिव स्टॉक पर आज का ये टॉपिक नेगेटिव स्टॉक को लेकर के है तो एन प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से अब आपको खाली वही स्टॉक आइटम नजर आएगा जो जो माइनस में है यानी कि जो जो आपने माइनस में है उठा करके बेच दिया जैसे आशीर्वाद आटा है तो 110 किलो माइनस में है और आपने उठाकर इसको बेच दिया है तो तैतीस सौ रुपए माइनस में चला गया है फिर यहाँ नब्बे आइटम देखिए पाम के नब्बे आइटम नब्बे पीसेस जो है नेगेटिव है तो वो भी उठा के सेल कर दिया है तो वो भी माइनस में और फिर डेटॉल की बात करें तो 144 आइटम माइनस में है पाइथन की बुक की बात करें तो तीन आइटम माइनस में है और 133 आइटम माइनस में है सेवलॉन सोप ठीक है तो इस तरीके से आप नेगेटिव की जानकारी एक्सेप्शन रिपोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसान है इसके अलावा लेजर्स भी देख सकते हैं तो लेजर्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और हर एक ऑप्शन के लिए अलग-अलग एक एक वीडियो बनाता चलता हूं आई होप कि ये एक्सेप्शन रिपोर्ट वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video